بسم الله الرحمن الرحيم اليوم مع شرح لاستئجار ال referrals من برنامج NeoBux. أولا نقوم لوج إن وهو الدخول إلى الموقع من هنا نكتب اليوزر نيم ثم الباسورد ونضغط على سند you are now logged in أنت الآن دخلت في الموقع هذا هو اليوزر نيم وهذا المبلغ الذي لدي دولار فاصل ثمانية وستين بنس كما يظهر أيضا هنا عدد النقاط points ألف ستمائة وثمانين نقطة نأتي إلى هنا الريفرنس نضغط كما نشاهد هنا choose your pack. هنا عدد ال referrals ثلاثة وهنا خمسة وكل واحد له حساب هذا أو قيمة الثلاثة referrals اللي هو المستأجرين اللي هتستأجرهم قيمة الثلاثة referrals هو كما يظهر هنا 0.6 من الدولار الخمسة بواحد دولار أنا سأقوم باستئجار ثلاثة سأضغط هنا Are you sure؟ هل أنت متأكد؟ نعم أنتظر حتى يتحقق الموقع the referrals have been successful added to your account يعني إن المستأجرين اللي استأجرتهم قد تم بنجاح وإضافتهم إلى حسابك نأتي ثم إلى هنا الريفرز اللي هو ال rented المستأجرين أشوف هل فعلا أضيف إلى حسابي أم لا فعلا تم إضافة واحد اثنين ثلاثة وبالتالي نكون قد أتينا إلى نهاية هذا الشرح وهو كيفية استئجار المحالين أو الريفرنس المؤجرة شكرا على حسن مشاهدتكم وإلى لقاء في موضوع آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته